Jeszcze raz Rumiankowa we Wrocławiu. Zbliżam się do ulicy Kmicica, która będzie końcem mojej wycieczki z 18 lutego 2014 roku. Pogoda ładna, także materiał nawet całkiem ciekawy. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia.